Hola, hola, bienvenidos a Carlos Plasti. Hoy en esta oportunidad vamos a hacer un jet en plastilina. Espero les guste. No olvides compártelo, dale like y sobre todo suscríbete. Les deseo una feliz mañana, tarde y noche.